Bello es paz, bello es, paz. Bello es amor, bello es, amor. Bello es luz, bello es un sol, bello es paz, bello es, Bello es amor, bello es amor. bello es luz, bello sos vos.